Gurudev, Kripa Bindu Dev. Not yet? Oh, okay. Okay. सकला सहाने बलजिया करो निजमाने स्प्रियाहीना सकला सहाने बलजिया करो निजमाने स्प्रियाहीना सकले समाना করিতে সাকাতি দেহ নাথ samana Purite sakati Dehonata jata jata Kavito gaibo Harinama suke Aparada habe Kavito gaibo Harinama suke Aparada Rabbi Heinu Kripa, Rabbi Ejana Krichata Hoi Vegata. Rabbi Heinu Kripa, Rabbi Ejana Krichata Hoi Vegata. Shakti Buddhihina, Ami Dina. katibina koromoni atmasata Jogyata vichari kichu nahi pare tomara karuna sara Jogyata vichari kichu nahi pare tomara karuna sara Karuna kara Kandiya, kandiya ananaraki boara karuna na hoire kandiya kandiya ananaraki ya koloni cemale istiyayina sakala sahane baladi ya koloni cemale istiyayina Naman Ну это наверное В чем дело? Во время we want a small repetition for next budget. So, uh, um, next is uh, Hare Krishna from Ayurveda. Ayurveda. Uh-huh. Uh, смотри, какая тональность. То есть, Is it okay? This That's a tune little, wait, Hare, it's a little high, isn't it? повыше чуть. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare This like this. Hare. That's a little bit high. Немного высоко. высокая. I guess it's not too high. It's alright. It's alright. Высокую часть, как он может. То есть, Maybe you could sing the high. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. It's a little strange, but it's okay. Немного напряженно, но... Может быть, чуть пониже. Maybe little lower. Half a note. На пол... На полтона, да. А тебе на полтона? Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare что мы хотели предложить как бы такую ну, структуру как бы этого банджина, как, как вот мы ну, вот, с адатянами думали, что это будет структура пения как бы наилучшая для восприятия. Mm. They wanted to offer the structure for this bhajan, which would be more, <coughs> uh, which would be better for hearing. All right, what do they значит, ну, там есть три части. Да, три parts. Э, сначала как бы все три части как бы ну, в медленном темпе поются, да? First, these three parts are sung in slow pace. И с каждым, значит, разом она как бы немножечко чуть-чуть темп прибавляется. Is, and with every time you little increase the pace, the speed. What do you mean, every time? А, а что имеешь в виду каждый раз? Ну, Первый раз. Каждый круг, наверное. Каждый круг. Every round. Every round of three? Yeah. Every round of three, I increase it a little bit more. Yeah. How many and how many times do I chant each? each? А сколько раз я каждый? Hare Krishna, Hare Krishna. How many times do I chant each uh, each segment of the round? Каждую часть этого круга по сколько раз? Twice, three times. Два, три если два раза, то один раз Махарадж поет, другой раз для хора. Поэтому нужно четыре раза. Четыре раза. четыре раза. Four. Four times. Один. Oh, it's twice. In other words, it's twice. It's myself and then repeat myself and repeat. Yeah. Тогда в принципе два круга будет достаточно, если четыре. Then two rounds will be enough. Two rounds. So two rounds of three parts. Each part four times. А потом завершение. Потом and the first round is slower, and the second round is faster. Первый медленнее, второй побыстрее, да? И в конце, at the end, в конце, а, там как бы такая double, double э, часть там. Double time? Да, yeah. Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе это, это часть для третьей части. That's for the third. Uh, а, but. Также есть такая double часть для второй части. And there is such a, the same double part time for the second. I don't understand what he means by the whole thing. He should do it. He should just do it. Just do it. Just do it. Do the whole thing. Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. Вот. Как? Как? Еще нет. Ну, если мне нужно. Пока нет. Просто Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram And uh, in the end, uh, in uh, как бы в самом самом конце, в завершении, сам все скажи. And in the conclusion, да, заключительная такая дабл-часть. The ну, concluding double part. Double. так быстро идет. Ты fast. Мы, мы ее несколько раз пропеть, а мы потом как бы на, так смикшируем это. You could sing it few times and then they will mix it in such a way. Uh, right, but he should, whatever he wants me to do, то есть что ты хочешь, чтобы я сделал? He should play it out all the way right now, so I know what he's talking about. Ты должен проиграть, как бы, чтобы я уже знал, о чем ты говоришь. Все проиграть. Right from the very beginning С самого начала до конца все. Because I really don't understand. Потому что я не очень понимаю. Just play the whole thing out. Все проиграть для меня просто. Как ну, это то есть будет? сначала, ну давай садись. Может быть по одному разу Да. Hare Krishna Hare Difícil. they're going to let's see uh, arrange what's it настрой means uh, to construct no tune out tune, huh? tune they will tune the mics uh-huh. so they asked you to sing and play uh-huh. or something Gurudev Deepa Bindu your drip. করিতে সকতি দেহ নাত যত যত তবিত গাইব নাম সুকে অপরাধ তবি তো গাইব নাম সুকে অপরাধ সবিয়ায় জানা কৃতত হইবে বিনাতা কবে নো কৃপা লবিয়ায় জানা কৃতত হইবে বিনাতা শক্তি বুদ্ধিহীনা আমি আতি দিনা করো মোরে আত্মা সাতা দিনা আমি রাতে দিনা করো মোরে আত্মা যোগ্যতা বিচারে কিছু নাই পায় তোমার করুণা সারা যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা ven dunia koro e dase jina pekka atina guru de pipa ven dunia koro e dase jina pekka atina sakala sahane balajiya koro عمل سياهنا سكل سهاني بلدي يقول بجمل سياهنا Zamanı. Zamanı. Я не, с- я не слышал. Э, а Где, где они люди? позвонил. Я, я могу, но раньше э, я, у меня нет. Ha ha ha. Еще раз. I didn't have the headphones on before, that was what I was trying to explain. I just put the headphones on just now. So I couldn't hear. I will have to do it again if you want me to, to tell you what needs to be heard. You understand? I I said I didn't have the headphones on when I was chanting last time. I just put them on just now. Yes, now I can hear. Big what? Okay. All right. So, are we taking this time, or are we just practicing one more time? This is practice. Okay. All right. So I'll just start. Okay. Guru Dev. পেতা আতিহীনা গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এ দাসে মানে চিনা পেতা আতিহীনা সকল সহনে বল দিয়া করো জামানে গরজিয়া করো জামানের স্পৃহাহীনা সকলে সম্মানা করিতা সকাচি দেহনাত যাত যাত সকলে সম্মানা করিতে সকাচি দেহনাত যাত যাত Nobito ga Hari nama suke aparada mahabe hata Nobito ga ivo Hari nama suke aparada mahabe hata Kabehe no kripa Dabiha e jana kutata Kabehe te dina koromore atma satama shakti buddhi hina amiyati dina koromore atma satama Yogyavatar Chare Kichanai Pare Tamara Karuna Sadai 여자져 비춰지 기준아히 바에 떠머락하루 나서야 가루나나 허일레 간디야간디야바나나라 기보아라 가루나나 허일레 간디야간디야 프라나나라 b i b l i a g o r o Edase s e r a p i k a Atihina Guru De Kripa Bindu d i a g o r o Edase s e r a p i k a Atihina Sakala Sahane b a l a d i a Koro Baladiya Koro Nijamane Spriyahina Да, да, да, man. Yeah, I, I could hear everything. I hear cartels for Douglas that, that had two heads. I could